Allah. كفك بين الناس فخرا كن مسلما وكفك عند الله ذخرا فإذا حييت ملأت هذه الأرض بشرا وإذا قضيت أرفت كيف تموت حرا فإذا حييت ملأت هذه الأرض بشرا إذا قضيت أرفت كيف تموت حرا هذه الأرض بشراك وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا فإذا حييت ملأت هذه الأرض بشراك وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا كن مسلما كن مسلما كن مسلما ذهبلت أنت المضاء فأين تنطلق الحياة إذا مللت أنت أي فأي شيء في الحياة إذا ذهبلت نفيذ جاحدون أو خل هداية من ضلالك ماذا يفيد الجاحدون أو خل هداية من ضلالك ولأي شيء يزرعون الكفر فيه الأرض بشرا وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا فإذا حييت ملأت هذه الأرض بشرا وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا كن مسلما كن مسلما كن مسلما كن مسلما مسلما